कुछ नहीं तो अब यह निकाल रहा ये भी डाल दें इसी में हाँ सब डाल दीजिए सब डाल Mas se escodada nem se ah, आदमियों खा सकेला के भैया वही में तो बंदर है भैया कोई भी खा सकता है काहे नहीं खा सकता भैया नमकीन है कोई भी खा ले लेकिन नमकीन से खाते हैं

Ah, ah, ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Banieren rein. Ich sage, ich glaube, da hat er schon. Ah, ah, ah, ah. सबको अपने जान प्यारी होती है आ आ आ आ आ आ देखिए आया आपको आ ah, ah, ah, ah. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Ah, ah. मार्च अप्रैल तक गायब है इनको पता नहीं जा सकता है भरौड़ी में यहाँ रहते हैं पकड़ेंगे साथ में पकड़ के ले चले पानी में भी है उड़ भी रहा है बत्तख है बत्तख टाइप ये रहते हैं प्रजनन प्रजनन करते हैं यहीं पे हम आपको हमको लग रहा है प्रजनन यहीं करते हैं यहीं जाते हैं बहुत नहीं असल में ये इतने ऊंचाई पे चले जाते हैं तो जो हवा की फिर एक्सट्रीम बाती है ना उधर की ओर उसी जाके हल्का हल्का हिलाएंगे तो बातें हाँ, चले जाते हैं पानी वाला सीप होता है जहाँ बस बस बस बस रास्ते सही ठंड बनी है लगता है बन रहा है हो रहा है कोई होटल ले लिया है होटल करवा घाट कौन था ये वाला है कि ये वाला नहीं नहीं ये दोनों असली दो नहीं घाट है इसी पे आते घाट है ना तो ये वाला सिंचला तो ये वाला दशा समेत ये भी दशा समेत घाट है वो भी दशा समेत घाट है सिंचला घाट कौन है बीच घाट है इलाहाबाद में कुंभ मेला नहीं लगता है